você tá pensando é grandão, rapaz? Fala daqui, rapaz! Agora que eu bati aqui! E não olha pra baixo não, hein? Não olha não, que eu arrebenta, cara! Vagabundo! Olha lá pra frente! Rapaz! E olha pra frente! Já tá com a nariz amassada, hein? Rapaz, olha é sua, hein? Você vai ver pé no cá, você vai ver só! Vagabundo! Thank <laughs> you. Ну Пиздец. Да? Одно металл, то две бутылки водки. А тут где? А босоножки где? Сашка, приехал, приехал. Нашла ли? Да, да ногой! А босоножки где? Босоножки в руках. Что? Подожди, не души! Э, дома, вставай! А четвертый нула. едет. где кто четвертый нула? шесть, один, сто. 30. Мамарсу пичку матерну. Ебало ти го уста своја. Мрсу пизну матерну од мене. Та се ljutiš odmah. vem dar a... Força, Pra cima, pra dentro. Pra fora, o ar pra fora, senhor. Respire fundo e sopra aqui. Não é pra só cantar, não. Vamos lá. não consegue soprar? Consegue, pô. calma aí, calma aí. Tá quase na hora. Na hora que ele disser já. Senhor, ó assim, consegue soprar? Sopra aqui na minha mão. É, um hum. não, não é pra cantar não, tá bom. Vamos lá, soprando, soprando, não é pra cantar, é pra soprar. Vamos lá. Ô seu Luiz, você tá dormindo, rapaz? Ah. Sopra aí. Nossa, Luiz.